بيكم في أول فيديو على channel يابانيز أنا إبراهيم سليمان مصري ياباني وحاليا مقيم في طوكيو والفيديو ده هيكون آه، أدينا لايف فيديو بس في الأول عايز أتكلم عن انترودكشن للتشانل وليه قررت أعمل فيديوهات الحقيقة السبب الأساسي اللي خلاني أبدأ التشانل دي هو إني لقيت إن مفيش وقت أ reflect أو أفكر في التجارب اللي مريت بيها خلال السنة سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى العملي أو حتى حاجات أنا اتعلمت منها أو مواقف اتعلمت منها ففكرت ليه ما ابداش يوتيوب channel اقدر اوثق بيها الحاجات دي او المواقف دي وفي نفس الوقت اشاركها مع الناس اللي ممكن تكون بتمر بنفس التجارب عشان كده اعتقد معظم محتوى ال channel او ال content بتاعت ال channel هتكون عباره عن vlogs بتوثق حياتي اليوميه وتاني سبب قررت اعمل عشان ال channel هو شغفي لل film making عشان كده اعتقد في المستقبل البعيد شويه المستقبل القريب هوبفلي ان انا اعمل travel vlogs ان سينيماتيك واي اخر حاجه هو ان انا عايز استخدم ال channel ديت تكون bridge او جسر ما بين الثقافه العربيه والثقافه اليابانيه وبرضه اشارك وجهات النظر المختلفة أو إيه الحاجات اللي ممكن بيتفقوا فيها وإيه الحاجات اللي بيختلفوا فيها وبما إن أنا مش professional ولسه بادئ فأعتقد إن هيكون في أخطاء كتيرة وفي نفس الوقت خايف ان ال videos ما تكونش هادفه بس اتمنى ان الفيديو يستفيد اي حد بيتفرج عليها سواء على المستوى الشخصي سواء على المستوى العملي او ممكن تكون بس آه، بتخلي الواحد يفكر في الحاجات آه، بشكل مختلف او ممكن تكون مجرد entertainment او متعه للي بيتفرج عليها فلو انت مهتم باليابان من منظور عربي او مهتم انك تشوف الثقافة اليابانية او مهتم مجرد بس بال film making او مهتم انك تشوف a day in a life او يوم في حياتي فبليز لايك شير سبسكرايب لو عندكم اي افكار لاي videos تانية آه، قولوها لي في ال comments وخلينا نبدا الفيديو عادة يومي بيبدأ الساعة سبعة ونص أو ده الألارم اللي أنا بكون عامله لكن في الحقيقة الكلام ده مبيحصلش وبصحى الساعة تسعة أو عشرة بعد كده أول حاجة بعملها إن أنا أحط القهوة تجهز عقبال ما أغسل وشي وأغسل سناني وأستوعب إن اليوم بدأ خلال الوقت دوت القهوة بتكون اتعملت بشربها وبعد كده أبدأ أجهز الفطار عادة فطاري بيكون قطعتين توست مع سلطة مع بيض أو مع جبنة النهاردة قررت إن أنا أعمل قطعتين توست مع أفوكادو وجبنة ونظرا لأن الشقق في اليابان صغيرة مقارنة بالشقق في بلادنا العربية فبالتالي المطبخ صغير وتقريبا الجريل بتشيل قطعتين توست بالعافية طبعا في ناس هيقولوا ايه ده انت ازاي بتاكل توست يا مرفه لكن الحقيقة ان التوست هنا ده ارخص عيش ممكن تلاقيه لان العيش مش popular قوي في اليابان ومعظم الناس بيفطروا رز وشوربة ميسو اللي هي سي ويد سوب بعد كده طبعا من بديهي ان انا بخلص عمل الفطار فبفطر ومؤخرا عايز احد من الاستخدام بتاع ال social media والموبايل واللابتوب فبفطر بدونهم واقعد افكر انا هعمل ايه في خلال اليوم بعد ما اخلص فطار بخصص وقت للمذاكرة أو القراءة وده أكتر وقت بحاول دايما أفضيه في يوم الأجازة لأن بيكون صعب جدا أخصص الوقت ده في يوم الشغل النهاردة بكمل مذاكرة لين سيكس سيجما اللي متعلق بمجال شغلي واللي الحقيقة بحاول برضه أطبقه في حياتي الشخصية نظرا لأنه مرتبط بالكايزن وهي كلمة يابانية معناها التحسين المستمر وبما إن الجو كويس النهاردة فقررت أنزل أتمشى شوية في مكان اسمه هاراجوكو وبما اني داخل طوكيو فمعظم تحركاتي بتكون بالقطر او الباص او بالعجله بعد كده وصلت تاكشتادوري على الساعة 6 وهو شارع حيوي في منطقة هاراجوكو في وسط طوكيو وبما انها منطقة سياحية وفي نفس الوقت منطقة حيوية ففي مطاعم من كل الانواع بعد كده قررت أتمشى ليويوجي كوين أو حديقة يويوجي وهي حديقة عامة في وسط هاراجوكو معظم الناس بيروحوا هناك عشان يهربوا من دوشة طوكيو أو يعملوا بيكنيك أو يمارسوا أي نشاط هم عايزينه أو لمجرد التمشية زي ما أنا عملت النهاردة بعد ما خلصت التمشية قررت أرجع البيت وفزت انا مستني القطر اشتريت حاجة من ال vending machine والمتوفرة بكثرة في أي مكان في اليابان طبعا في يوم الشغل الأمور بتكون مختلفة شوية والوقت دوت بكون بقضيه في القطر بوصل البيت تقريبا على الساعة تسعة وبنزل الجيم على تسعة ونص أو عشرة وده أكتر وقت ما بيكونش زحمة وعادة الجيم في طوكيو بيكون زحمة جدا وبيكون صغير في نفس الوقت مقارنة بالجينات اللي في بلادنا العربية أعتقد إن في ناس كتير هيقولوا إن ال form بتاعي في ال deadlift سيء لكن هحاول أحسن منه وبكده بيكون آخر روتين في يومي خلص وشكرا جدا لمشاهدتكم ولو عجبكم الفيديو like و share و subscribe. ولو في أي حاجة عايزين تشوفوها في الفيديوهات الجاية ياريت تقولوها لي في ال comments.